Thank you. 面白いですね、このゴリラのこの中に木を植えるっていうプロジェクトがあるみたいみんなで植えるとかねえ 위에다가. 어, 음. 아까 올까 겠대요 你过去玩，不是玩。